salario, salary, un salario, cash, el efectivo, check, un cheque, account, una cuenta, bill, un recibo. Hola, soy Celeste Show, cantante desde Chile, Sudamérica, grabando de aquí lejos para ustedes. it was a very interesting suggestion because I was not thinking of recording on like this type or this style of music. It's very like funny, like you wouldn't expect to do it. So it's very like challenging. <laughs> Eh, eh, Se dieron un par de problemas eh, cuando empezamos a a leer los textos eh, en dos idiomas simultáneamente casi. Uno tiene que cambiar la, pronunciación rápidamente de un idioma a otro. Entonces eso eh, es un ejercicio que en realidad uno no hace normalmente, sino uno habla en un idioma o habla en el otro. Eh, de lograr pasar rápidamente inglés, español, inglés, español, inglés, español, tiene su cosa eh, dificultosa a veces, pero con un par de vueltas eh, lo logramos bastante bien, creo yo. Conteo de votos. Ah, research, y investigación. Lo encuentro fascinante y la manera en que se está haciendo, o sea, lo que se logra con las canciones y aparte que como el trabajo musical de ustedes está tan bien hecho, se, eh, se logra, eh, como se vuelve a decir, las melodías se, clavan en la cabeza y, como se clava la melodía también se clava el texto, y el texto es el que tiene la, explicación, o sea, tiene, el, tiene las palabras que uno estaría aprendiendo. De hecho, el primer día que estuvimos trabajando vino mi hija acá y cuando pusimos la canción ella empezó a bailar al tiro. a mí me parece increíble, así, súper interesante. Y, y, ojalá que, el, que este proyecto se masifique en Sudamérica. Oh well, that I hope you enjoy learning. That's the whole point of it, that you can learn having fun and learning the languages, singing with music and like tongue twisters and music come, coming together.